Galera, hoje eu vou ensinar você a tá iniciar iniciando o canal a fazer uma miniatura. Você vão aqui pesquisar. É, eu não preciso pesquisar que eu já tenho aqui. Esse site aqui. Aí, aí você precisa fazer um cadastro. Você vem aqui e pesquisa. Miniatura do YouTube. Espera carregar. Ó, você pode escolher um desses e editar ou você pode criar um seu. Eu prefiro criar um meu, né? É, aí você faz o quê? Você depende do que... Eu vou fazer a thumb deste vídeo, tá? Você vem aqui, cadê? Texto. Opa, aí você vem aqui. Como fazer minha Oba. Vamos fazer uma, uma. Isso. aqui aí tem vários efeitos, ó. Você pode usar esse É Aí, aí a gente vem aqui e escolhe um fundo. 79? hora não, hora Tá, aí a gente vai ter que mudar a cor, senão vai ficar muito zoado. Vamos pegar um... Vermelho? Acho que tá da hora o vermelho, Ó, né? fica ah, tá da hora. Tá, aí agora a gente vem, tipo, a gente bota, sei lá... A gente vem em elementos, coloca, sei lá, isso. Aqui assim. Essas... Aí é, você vai fazendo a sua tampa. Vai botando umas coisas assim, aleatórias, sabe? Aí, ó, sei lá, né? <coughs> Aí depois que você termina, você clica em baixar, deixa JPG, JPG e baixa. Da hora, né? É... Se gostou, deixa o like aí. <laughs> Beba água. Tchau!